عرض یہپ دری بٹس سرسے اِنسان چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ کِہیٖنۍ زَنہِ موٗنہِ ٲسۍ یاربَل آب کھالان کُنہِ وقتہٕ اوس نہٕ آب آسان کینٛہہ پَتہٕ ٲسۍ یاربَلَس کھالان آب سُہ نہ حظ حظ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ کھٲلِتھ کِہیٖنۍ تہِ چھِ گنٛدگی آسان یَتھ دٔریاو بٔٹھِس نہ حظ چھِ کُنہِ جایہِ یَتھ وار دٔریاو بٔٹھِس پٮ۪ٹھ حظ تیوٗتاہ ژھۄٹھ حظ چھِ آسان ییٚمہِ کہِ حظ آب وَسان چھِ چھِ اورٕ یہِ حظ واتان بۄن یہ حظ یہِ آب مگر ژھۄٹھ حظ چھِ آسان دٔریاو بٔٹھِس اَتھ نہ حظ چھَنہٕ کانٛہہ صفٲیی حظ گژھان مہربانی کران کہ صفائی صفائی پانچ پانچ کم کم سے ہون ہم چھٹکہ وجہ سی لکٹ لکٹ بچے نیران نبر تمہیں پتے دوران ہون یہ کم ژھٹکہ وجہ وچو اچن اچن کیا حالت گمت گمان نیران امہ آب سب مکری تو بس وان اگر اس امیک کنسرن ام ڈپاٹمنٹ کس یعنی صفائی کرے کہی آبی یہ وسان دریس اریگیشنس مز مزان ام سان پلو چلان ام سیا بیمار وجم عام طور صفائی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا یہ جو کوڑا کٹکٹ ہے یہ صاف کیا جائے دریا جہلم کو صاف رکھا جائے تاکہ ہمیں یہاں کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے اریگیشن کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک رہے تاکہ ہماری فصل بھی خراب نہ ہو جائے میں میر یاسین جموں کشمیر کے ضلع بارہ مولہ سے انڈیا انہرڈ کے لیے